nama sebenar dia adalah Tremersurus Fukatus ataupun Siamis Peninsula Pig Viper Okey yang ni jantinnya jantan sebab jantan dia akan ada lain merah dan putih di sini kalau betina dia tak ada lain okey okey Nama dia dulu adalah Trimesurus Sabahi Fukata Walaupun nama dia trimusurus Sabahi Fukata Bukan bermaksud dia berada di Sabah je Kat Semenanjung pun boleh ada Alright okay, So hari tu dia bukanlah Trimesurus Nebulan Kepada hari ini kepada apa Tapi ia adalah trimusurus Fukata Iaitu Siamis Peninsula Pit Viper Kekis ini sangat berbisa dan berpotensi berbahaya kepada manusia Alright Depan mata dia Ataupun ah, okay, depan mata dia tu ada satu lubang Tu bukan lubang hidung okay. Tu adalah nostril ataupun tempat mengesan haba mangsa sebab ke apa Kebanyakan species viper ni Perlihatan dia kurang tajam So dia mengesan haba Dengan menggunakan nostri Hmm.